अ से अनार आ से आम इ से इमली ई से ईख उ से उल्लू ऊ से ऊंट र से ऋषि ए से एड़ी ऐ से ऐनक ओ से ओखली आओ से औरत अंग से अंगूर अंगह से कमल ख से खरगोश ग से गमला घ से घड़ी अंग च से चम्मच छ से छतरी ज से जग झ से झंडा ञ ट से टमाटर ठ से ठेला ड से डफली ढ से ढोलक ण त से तरबूज थ से थर्मस द से दवात ध से धनुष न से नल प से पतंग फ से फल ब से बत्तख भ से भालू म से मछली य से यज्ञ र से रस्सी ल से लट्टू व से वीणा श से शंख श से षटकोण स से सूरज ह से हाथी क्ष से क्षत्रिय त्र से त्रिशूल ज्ञ से ज्ञानी